assalomu alaykum aziz tomoshabinlar sizlar bilan har doimgidek ilyosbek bugungi olig'imiz obloshkasidan uh, ham ma'lum boshlanishidan ham ma'lum uh, abdurahmon umarov haqida bo'ladi bugungi olig'imiz. abdurahmon umarov amirxon umarovni ukasi ekan bu haqda uh, ozgina bo'ldi ozgina vaqt bo'ldi xabar topganimga shaxsan o'zi bilan suhbatlashdim abdurahmon umarovni inqirog'i savol berdim savolga shu ha amir homarov meni akam deb javob berdi bu narsa endi kim e, nima deydi shov shuvli nima emas shunchaki e, abdurahmon umarov bilan yaqin kunlar ichida biz suhbat uyushtirmoq suhbat o'tkazmoqchi edik e, lekin noma'lum sabablarga ko'ra noma'lum vaqtga bu suhbat ortga qoldirildi ya'ni to'xtatildi vaqtincha shu sababdan abdurahmon umarovga savol yo'llaymiz suhbatda so'rab javobini aytamiz deb videorolik chiqargan edik shu videorolikda уже kommentariyalarda eng ko'p berilgan savol abdurahmon umarov amirxon umarovni ukasimi yoki ukasi degan kommentariyalarga javob tariqasida ha amirxon umarov ukasi abdurahmon umarov ya'ni abdurahmon umarovni akasi amirxon umarov bo'ladi abdurahmon umarov hmm, yaqinda youtube tarmog'iga faoliyatini yuritishni boshladi lekin yaqinda boshlashiga qaramasdan anchagina muxlis orttirib qoldi anchagina tomoshabin orttirdi bundan albatta hasad emas havas qilish kerak va to'g'ri yo'lda ketayotgani e, hurmat qilish kerak deb o'ylayman ammoxon muarif esa teleboshlovchi va ochiqchasiga gaplashamiz internetda shovqin ko'targanlar degan e, mavzular bo'yicha o'zini loyihasi bor youtube kanaliga joylab boradi va myfab telekanalida chiqadi bu ko'rsatuvlar mana shunaqa do'stlar suhbatni orqaga or surilganini sababini to'g'risi noma'lum noma'lum deganda abdurahmon umarov bu haqida gapirishni istamadi qandaydir sabab bo'lishi mumkin no, bizga xabar berishicha shu noma'lum sabablarga ko'ra noma'lum vaqtga suhbat to'xtatildi inshaalloh agardan abdurahmon umarov bilan suhbat uyushtirish nasib qilgan bo'lsa biz suhbat uyushtiramiz agarda nasib qilmagan bo'lsa yo'q mana shunaqa alloh taolo xohlagani bo'ladi albatta mana shunaqa o'ylaymanki videorolik sizlarga yoqdi ma'qul keldi agarda videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa layk bosamiz agarda kanalimizda birinchi marotaba bizni tomosha qilib turgan bo'lsangiz videorolikka layk bosib izoh yozib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying kanalimizga obuna bo'lib qo'yib kolokolchik tugmachasini bosib qo'ysangiz birinchilardan bo'lib keyingi chiqarayotgan chiqaradigan videorolarimiz sizlarga yetib boradi va siz u videorolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin mana shunaqa gaplar do'stlar ha aytgandek o'tgan gunoh qarshi uchun do'stlaringizga ham yuboring sabr aylash keyingi videolarimizda uchrashguncha